عنوان یک زن مسلمان ضمن تاکید بر لزوم جدای دین از دولت و از جانب نسلی که پنج دهه است به دفاع از اسلام اصیل محمدی در برابر ارتجاع و بنیادگرایی برخواسته اعلام می کنم یک ما دین اجباری و اجبار دینی را رد می کنیم حکومت استبدادی تحت نام اسلام احکام شریعت ارتجایی و تکفیر مخالفان چه به نام شیعه و چه به نام سنی ضد اسلام و ضد آین رهای بخش محمدی است بله تکرار می کنم یک ما دین اجباری و اجبار دینی را رد می کنیم حکومت استبدادی تحت نام اسلام احکام شریعت ارتجایی و تکفیر مخالفان چه به نام شیعه و چه به نام سنی ضد اسلام و ضد آین رهایی بخش محمدی است دو از نظر ما گوهر اسلام آزادی است آزادی از هر گونه جبر و ستم و بهره کشی سه ما از اسلام حقیقی یعنی اسلام بردبار و دموکراتیک پیروی میکنیم اسلام مدافع حاکمیت مردم و اسلام مدافع برابری زن و مرد چهار ما تبعیض دینی را مردود میشماریم و از حقوق پیروان همه ادیان و مذاهب و عقاید دفاع می کنیم پنج اسلام ما برادری همه مذاهب است جنگ مذهبی و تفرق افکنی میان شیعه و سنی ارمقان شوم ولایت فقیه برای استمرار خلافت ضد اسلامی و ضد انسانی است آری خدای ما خدای آزادی است محمد ما پیامبر رحمت و رهایی است و اسلام ما دین انتخاب آزادانه است